Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo primer per il viso del libro Shea, si chiama Primer Base Peu Perfet, Pelle Perfetta, e dice di essere illuminante, prepara e illumina. Allora, la confezione è un 25 ml e il prezzo è di 14,95, ma è un prezzo scontabile, quindi lo prendo con almeno 40% di sconto, quindi viene meno di 9 euro, e considerate questo. Allora, dice di essere 0% silicone, alcol e parabeni, e lo posso confermare, e di essere illuminante. Allora, prima di tutto, cioè, come vedete anche, l'applicatore è questo, in questo bel tinta rosa rosa avorio, è carino anche da vedere, e vi faccio vedere lo allora come avete visto si tratta di un primer davvero illuminante perché illumina davvero è, ha delle particelle dentro bellissime infatti sulla pelle dona un bellissimo effetto luminoso luminoso ma non lucido oltretutto ricordateci che io ho la pelle mista quindi il lucido proprio non ci piace questo è un primer che mi è piaciuto rispetto a tanti primer illuminanti sicuramente mi è piaciuto, oltretutto sulla pelle non si sente ed ammetto che ai giorni che non mi trucco comunque sia se voglio dare un attimo appena di luce al viso o uniformare un attimo applico solo questo e sul viso non si sente assolutamente. Se mi vado a truccare devo comunque considerare che ho un primer e la pelle mista, quindi è illuminante ma non è opacizzante, quindi devo stare attenta ad usare un fondotinta bello e opacizzante perché se no non vado a come si dice il primer illuminante quindi non mi aiuta ad eh, non far lucidare la pelle se anche il fondotinta non aiuta a tenere sotto controllo la zona T sono messa male comunque sia primer illuminante un buon fondotinta opacizzante la cipria perché è la mia migliore amica e tutto il giorno con un qualche ritocco io mi trovo bene perché comunque ha un bel effetto certo non applicatelo sui fondotinta che volete proprio che abbia quella coprenza eh, completamente matte perché se è illuminante va un attimo a stridere però per tutti i giorni primer fondotinta che oltretutto devo avercelo qua in giro <laughs> eccolo fondotinta io ultimamente sto usando questo cipria sopra e io mi trovo bene tranquillamente da mattina fino al pomeriggio poi dopo faccio un leggero ritocco perché se no la zona T ovviamente si è lucidata un pochino e poi tranquillamente fino a sera. Non va a spostarsi per il viso, cosa molto importante, soprattutto per un primer, quindi tende a fissare bene il fondotinta, e eh, lo lascia bello fisso dove lo vado ad applicare, permette al fondotinta di applicarsi bene, di fissarsi bene, di sfumarsi e una volta sfumato di restare fermo lì. Poi fissato con la cipria e siamo a posto. Mi è piaciuto, sì, devo dire che ve lo mostro è questo qui ok e devo dire che adesso ne sto provando degli altri sempre illuminanti e per adesso non lo ricompro però per quello che vale devo dire che mi è piaciuto e sicuramente potrei considerare di ricomprarlo adesso finisco i test e poi lo considero ma questo sicuramente è nella top 5 top 5 sicuramente questo qui allora fatemi sapere se avete provato questo prodotto e come vi siete trovate io come sempre spero di esservi stata utile e perdonate gli sproloqui su fondotinta e primer se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima, ciao!